passar Perdi as contas de quanto eu tentei recomeçar Eu sei que a vida nunca é tão fácil pra ninguém Mesmo com tudo que eu sofri ainda não me Lembranças dolorosas de amigos que perdi Pessoas importantes que comigo levarei Mas ainda existem muitos em que posso confiar Sei que junto deles mais forte vão me tornar Sei que juntos vão

surge algo novo de ruim. ruim. acredito em nós. Acredito em nós. Enquanto eu não estiver sozinho, sei que posso confiar. Enquanto eu não estiver sozinho,